Bonjour, je vais vous parler d'une base de données qui s'appelle PubMed. PubMed comme Public Medicine. PubMed est une base de données qui a été créée par la National Library of Medicine des États-Unis. C'est une base de données, à la différence du Web of Science, à la différence de SciFinder, à la différence de GeoRef, qui est une base de données gratuite. Nous allons néanmoins la consulter à partir de l'interface de Sorbonne Université, tout simplement parce que vous aurez en un seul accès à la fois le renseignement concernant tel ou tel article et l'accès au texte intégral. Donc PubMed est une base de données, National Library of Medicine, mais qui ne s'intéresse pas qu'à la médecine. Elle s'intéresse aussi à l'environnement, elle s'intéresse aussi à la microbiologie, elle s'intéresse aussi à la génétique. Bref, elle est extrêmement large. Pour faire simple, elle intéresse autant les médecins, les paramédicaux que les biologistes. Qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur Des articles académiques, tout simplement. Petit rappel, un article académique est quelque chose qui a été écrit par un chercheur, une équipe de chercheurs, dont le brouillon a été relu par d'autres chercheurs pour pouvoir l'amender, pour pouvoir le critiquer. Et une fois que tout ce processus qui est versé dans une revue scientifique de qualité. PubMed, à la différence de Google Scholar, ne dépouille que des revues scientifiques de qualité. Donc, vous trouverez dans PubMed des informations, des articles, des références que vous pouvez citer dans votre bibliographie. Et c'est ça le plus important. Comment y va-t-on hmm. Sorbonne Université et on va chercher la page de la bibliothèque qui se trouve bien entendu derrière formation. La bibliothèque de Sorbonne Université, oui. Et on descend. Jusqu'à consulter les ressources en ligne. PubMed, puisqu'elle est accessible en ligne, et rangée ici. retrouver toutes les ressources, accès aux ressources, on y va. Alors, PubMed commence par un P. Voilà. Et voilà PubMed. Alors, vous trouverez d'autres tutoriels concernant PubMed ici et là sur la toile. PubMed vient de changer d'interface en mai 2020. Donc, euh, attention à ne pas prendre un tutoriel qui serait sur une autre euh, interface. PubMed va avoir deux façons pour être interrogé. Une, la plus simple, celle qui vous paraît la plus simple en tout cas, est une recherche a priori à la Google. Search PubMed, comme il y aurait Search Google. Et on peut taper n'importe quoi. Et il y aura des réponses. Ouais, il y aura des réponses n'étaient pas forcément les plus pertinentes. Mais peut-être celles qui sont euh, en train de citer votre mot, mais pas en sujet principal. Donc on peut utiliser Search PubMed en recherche classique, à la Google, mais on peut aussi utiliser une autre façon, que je vais vous montrer aussi, qui s'appelle le mesh. Medical Subject Headings. L'outil PubMed a en fait, pour chacune des notices, chacun des articles, créé une indexation de mots-clés. C'est une indexation extraordinairement puissante qui va vous permettre de trouver des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé, qui vous permettra de ramener des articles qui parlent de cancer du sein, breast néoplasme, même si, dans le titre, il n'y a pas l'expression breast neoplasm. soit une recherche intuitive euh, en tapant les mots qui vous intéressent et en espérant que ces mots euh, fassent partie du titre ou de l'abstract, soit en jouant par le mesh avec indexation faite par PubMed. On y va Search PubMed, et donc bah, je vais Commencez par mon cancer du sein et je me fais aider puisqu'il y a de l'autocomplétion. Breast cancer. Bah oui. Cancer du sein, breast cancer. Pourquoi se fatiguer On y va. 416 641 résultats. Ouais. 416 000 résultats à lire. Il va falloir filtrer. Le mesh, justement, aide à filtrer. Une petite chose par ailleurs, en termes euh, de confort d'affichage des résultats. Par défaut, une page de résultats affiche les dix premiers résultats. Ce que je vous propose, c'est de se mettre sur Display Options et de demander par page à ne pas simplement afficher 10 résultats, mais 100. Pourquoi et ben Parce qu'en fait, hein, euh, quand on tape un mot-clé, euh, il peut être parfois en plein dans le sujet, à ce moment-là, la visuelle, ou euh, être un faux ami. Et c'est au bout du sixième clic pour les résultats 50 euh, à 59 qu'on se rend compte de ce, problème. En affichant 100 résultats en une première page et en faisant défiler très vite les résultats, on se rendra compte plus facilement, plus intuitivement que tel résultat, que tel mot-clé n'est finalement pas le bon et qu'il faut passer à autre chose. Donc voilà pour une recherche classique à la Google. Je mets un terme, j'ai des résultats. Les filtres, on les verra. J'ai une deuxième façon de chercher. Advanced. Eh oui, il y a une recherche avancée. Et là, j'ai donc une ligne où je peux écrire une expression, une recherche, ce que je veux, dans tous les champs, que ce soit auteur, que ce soit ISBN, que ce soit date de publication, bref, j'ai une foultitude de termes uniquement dans le titre. je fais add. Add pour ajouter, hop là, breast cancer dans title, je le mets uniquement là. Le add a maintenant disparu. Parce que tout simplement, si je redemandais ou hum, qu'il y ait une autre clé de recherche, je n'aurais pas simplement à ajouter, mais à dire avec quel opérateur je vais lier cette première recherche à cette deuxième recherche. Je veux rétrécir ma recherche et donc je veux uniquement les articles dans lesquels breast cancer est dans le titre et où woman apparaît dans le titre aussi. Je fais end. Voilà. Je reviendrai là-dessus par la suite Gardez-le en tête. Et je fais search. 14 000 résultats, et j'ai effectivement bien breast cancer, woman, dans le titre. Donc ma question a bien été comprise par PubMed. J'ai une troisième façon de chercher, toujours par PubMed, recherche avancée vous avez vu que j'ai History and such Details. Plus votre recherche sera complexe, plus vous aurez à un moment à vous demander mais comment je fais pour faire comprendre à l'ordinateur, à PubMed, que tel mot doit être compris comme faisant partie de la recherche liée à tel autre en sous-ensemble, bref. Soit donc on écrit une très belle équation de recherche extrêmement longue, blablabla, bla bla, soit on joue avec l'historique de recherche et le bouton Action. Je veux faire une recherche sur le cancer du sein. Je vais sur les trois petits points et je l'ajoute à ma recherche. Il apparaît ici. Et je veux que ma recherche cancer du sein dans le titre et woman dans le titre soit associée à cette recherche breast cancer. Donc je vais demander à l'ajouter avec un end. Je veux donc tous les mots, tous les articles dans lesquels il y a breast cancer et en plus avec breast cancer et woman dans le titre. Et comme ça, vous vous évitez d'avoir à gérer des simples et doubles parenthèses, ce qui est un véritable cauchemar. Et effectivement, toujours 14.79, puisqu'en fait, euh, c'était euh, la partie titre qui était la plus importante ici. Ok. Il y a une quatrième façon de chercher. Donc, je récapitule. La recherche simple, la recherche avancée, la recherche par historique, et maintenant, la recherche par MESH, e M-E-S-H, le Medical Subject Heading. Où peut-on y aller Ah Explore. Mesh Database. Parfait. Voilà. Donc, avantage du mesh, les articles que vous trouverez en cherchant là-dedans, euh, vous êtes sûr qu'ils parleront bien du sujet qui vous intéressait. Désavantage du mesh, euh, l'indexation des articles avec des mots mesh se fait de façon annuelle. Donc les articles les plus récents n'auront pas de mots-clés mesh. Donc vous risquez de perdre une partie de la littérature la plus récente. Vous vous rappelez que je m'intéressais au cancer du sein. Mais le vrai mot mèche, ce n'est pas breast cancer. C'est breast néoplasme. Et dans ces cas-là, j'obtiens l'affiche de Breast néoplasme pas au singulier, mais pour le coup au pluriel. Tumors or Cancer of the Human Breast. Ok, c'est bien ça dont il s'agit. J'ai mon mot-clé, mais aussi tous les qualificatifs reliés au cancer du sein la thérapie dans le cadre du cancer du sein, la chirurgie dans le cadre du cancer du sein et la réhabilitation. Voilà. Je m'intéresse donc au traitement chirurgical euh, du cancer du sein. Je l'ajoute à mon search builder et je cherche. 133 000 résultats dont je suis sûr qu'ils parleront du cancer du sein. La vie paraît belle, mais néanmoins, comment je sais que breast cancer, le cancer du sein, il fallait en fait le traiter par breast néoplasme Je connais les 29 000 euh, mots du dictionnaire mèche Ben non, je vais sur un site de traduction français-anglais MESH. Le plus connu en France s'appelle le ETOP. E H-E-T-O-P. Else Terminology Anthology Portal. Par défaut, il traduit en mèche. Et je vais écrire en français cancer du sein. Cancer du sein. Et j'ai ma fiche. Tu t'intéresses au cancer du sein Il a tout de suite traduit en tumeur du sein. Breast néoplasme. J'ai mon mot-clé mèche. C'est celui-là que je vais taper avantage du neige, c'est que on ne sait jamais comment écrire, comment on va comprendre votre base de données pour vous poser une question. Derrière Tumeur du sein, PubMed décide que il fera non seulement la recherche tumeur du sein, mais aussi breast neoplasm, breast tumor, breast tumors au pluriel, Neoplasm, breast tumor, breast, bla bla bla bla. C'est-à-dire que L'avantage de ce dictionnaire, c'est qu'il rentre votre expression, mais il fait la recherche sur tous les synonymes. Je reviens maintenant que j'ai cette traduction. Et voilà. Breast Leopard, Surgery, Thérapie, j'ai laissé comprendre. Voilà donc les quatre façons de pouvoir chercher. À la Google, on nous solitaire en recherche avancée en mettant un par un les mots dans une boîte de recherche. En combinant avec l'historique de recherche ces différentes recherches et en cherchant par manche. Voilà, quatre façons. Intéressons-nous au filtre maintenant. Vous avez vu 1947-2020. Ça ne veut pas dire que dans PubMed, il y a uniquement des articles entre 1947 et 2020. Il y a certaines recherches qui ramènent des résultats euh, depuis 1840. C'est simplement que par rapport aux 133 000 résultats, ils sont uniquement dans cette tranche chronologique 1947 à 2020. Free full text, pas de problème, full text. Ce que je voulais vous montrer de plus important finalement, c'est le types d'articles. Des livres, d'accord, la plupart seront des articles que vous voyez ici, mais je voudrais insister sur trois types de types d'articles. Le méta-analyse, des articles qui ne s'intéressent qu'à la compilation de résultats publiés dans différents articles. Vous voulez rapidement sans pouvoir analyser un échantillon de 20 000 patients, euh, voir l'effet de tel dispositif, eh bien, il vous suffit de trouver 200 articles qui évoquent des essais cliniques et vous regardez les résultats. Et donc, là, dans les méta-analyses, vous ne regardez que les résultats chiffrés. Review, c'est presque la même chose, si ce n'est qu'en fait, au lieu d'un article expérimental, qui donc va développer une argumentation avec une introduction, une méthodologie, qu'est-ce que j'ai employé pour pouvoir faire ma recherche, des résultats et une discussion, et qui pour le coup ne renseigne que sur un dispositif, une expérience et une seule. La review se demande, hmm, qu'est-ce qu'il dit en général sur ce sujet depuis 20 ans et il décide de tout lire. 200, 300, 400 articles parfois. De ces 200, 300, 400 articles, il va dire, je ne prends que les 20, 30 meilleurs. Et je fais une synthèse des résultats et observations de ces 20-30 meilleurs. Donc globalement, vous avez quelqu'un, une équipe ou quelqu'un, qui a fait pour vous la lecture de 400 articles, on a extrait les 20 meilleurs et vous fait la synthèse de ces 20 meilleurs. Bref, une revue est une très bonne façon de pouvoir avancer rapidement sur une recherche. D'autant plus que les 400 articles initialement sont dans la bibliographie à la fin de l'article. Donc si vous voulez revenir sur tel ou tel aspect, il vous suffit de regarder dans la bibliographie et vous revenez à l'article initial. Il nous manque quand même une chose. Hein. Comment je fais pour accéder au texte intégral hein? ah. Je clique sur le titre d'article. Et comme nous sommes gentils, nous essayons de vous indiquer où se trouve le texte intégral. Ici, est-ce qu'on le voit On voit bien des articles similaires. On voit bien les mots-clés faits par l'auteur. Mais où est le texte intégral Full text, Links, Sorbonne Université. C'est nous Je clique dessus. Et pour le coup, nous n'avons pas accès au texte intégral. Si vous désirez avoir, dans un premier temps, uniquement accès au texte intégral, vous demandez à n'afficher que le full texte. Je clique sur un article au hasard. Sorbonne Université. Toujours pas. Bref, vous vous rendez compte que chercher un article est relativement facile, accéder à son texte intégral est plus compliqué. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien. À la prochaine